ओके तो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं एक बंदूक और एक बॉम्ब इस पर हम पैर रखेंगे तो मैं इधर एक टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ जो किसी ने भी नहीं दिया होगा तो बहुत सारे बंदे इधर दरवाजे पे जल्दी से लाइन लगा देता हूँ और देखो ये हमने इधर फिट कर दिया लाइन और अब यहाँ पे कोई भी आएगा तो वो गया पर मुझे भी बाहर जाना है एक मिनट मैं बाहर कैसे जाऊँगा ओके अगर मैं इसको पैर ना रखूँ और साइड से निकल जाऊँ तो आराम से जा सकता हूँ चलो कोशिश करता हूँ कोशिश कोशिश कोशिश करता हूँ कोशिश अरे क्या रहा कॉन्टेंट म्यूजिक गजब बेचती है Now is your time, so...